Aslam welcome to V B S C S उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज हम करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सी एस पाँच सौ चार का असाइनमेंट नंबर वन तो इसकी आखिरी डेट जो है वो थर्टी नवंबर दो हज़ार बीस है तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ असाइनमेंट में बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है उसके बेस पे आपको एक उसका स्ट्रक्चर बनाना है ठीक है तो देख लेते हैं इसमें है क्या इसमें कह रहे हैं कि we want to develop a mobile app हमें एक मोबाइल ऐप बनानी है लाइट वेव ठीक है सिनेरियो के बेस में तो उस सिनेरियो में है क्या तो एक एंड यूज़र होगा ठीक है उसको जो है उसके आसपास रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप और ब्रेकफास्ट वगैरह लंच उसको शो कर रहे हैं ठीक है तो ये हमें किस तरीके से बना रहे हैं तो इसमें वो क्या इन्वायरमेंट के मुताबिक जो उसके आसपास लोकेशन रेस्टोरेंट मोबाइल हो या कैफ़े शॉप हो वो उसको शो हो ठीक है तो हमें बेसिकली ऐप नहीं बनानी कोडिंग नहीं करनी सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें कुछ की फीचर्स दिए गए हैं उसको देखते हुए हमें बनाना है तो this mobile app should provide user friendly interface user to view nearby restaurant cafe ठीक है वही बात जो मैं ऊपर कह चुका हूँ ठीक है अब इसमें क्या होगा इसमें जो है सेंसर के ज़रिए जीपीएस के ज़रिए एक्सलोटोमीटर टाइम इसके ज़रिए वो जज कर सके कि वो बंदा कहाँ पे है ठीक है the app should provide with user with interference for setting priority for speed time ठीक है ऐप जो हो वो इतनी स्मार्ट हो कि उसके जो है मील टाइम अगर वो सेट करते हैं तो उसको शो करे जैसे कि अलार्म शो करते हैं मिनट टाइम सेट करते हैं बस इसको शो करे ठीक है डिनर टाइम पे और मील टाइम पे ठीक है इसको अलर्ट दे कि आपको टाइम हो गया खाने का फिर वो कह रहे हैं the app contest app decision base user location ठीक है आप ऐप इतनी स्मार्ट हो कि वो जो है यूज़र लोकेशन जो है कहाँ पे है वो उसको फाइंड कर सके उसकी एक्टिविटीज़ को ठीक है उसके बाद the app should be detect if the person is busy और फ्री पे वो ऐप चेक कर सके पर्सन बिजी है या नहीं ठीक है बिजी है या नहीं उसको शो कर सके वो ठीक है फिर तो थी एंड यूज़र की बात है आप वो कह रहे हैं एडमिन को जो है वो अपना मेंटेन कर सके अपडेट कर सके रिपेयर कर सके मॉड्यूल कर सके ठीक है इस ऐप के अंदर फिर वो कह रहे हैं यूज़र ऑफ द ऐप के अंदर ओपन इंटरफेरेंस व्यूलेस सेट ये एडिट बिल ठीक है आप यूज़र जो है इसके अंदर चेंज कर सके एडिट कर सके ठीक है आप देखें आपने पूरे असाइनमेंट को कौन सा पढ़ना है इसमें चीज़ें हाईलाइट करनी है उसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए आपने चीज़ें के अंदर डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें आपने शो करनी है ठीक है बहुत आसान है आगे देख लेते हैं आगे वो कह रहे हैं सिर्फ एक मॉडल की यहाँ पर ज़रूरत है यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वीजियो और सम अदर ड्राइंग टूल आप कोई सा भी टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब मैं इसमें करूँगा माइक्रोसॉफ्ट वीजो यही वाला क्योंकि मैं जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड किया था उसके साथ बिल्डन था मुझे ठीक है तो डायग्राम शुड भी पेस्ट इसको करने का तरीका क्या वो हम देख लेंगे डायग्राम आपने जो है पेस्ट करनी है आपने ड्रॉ करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर पे माइक्रोसॉफ्ट वीजो पे उस पर फिर आपको उसने सेव करना है जेपैक पे ठीक है उस जेपैक को सेव करने के बाद आपने वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देना है वो उन्होंने एल एम एस में शो किया है यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन की है आपको ठीक है should be uploaded on V L M S इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा आगे देख लेते हैं क्या करना है अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ देखें सबसे पहले आपने असाइनमेंट में जो है हाईलाइट कर लेना है पॉइंट ठीक है मोबाइल ऐप में क्या होगा ठीक है नियर बाई रेस्टोरेंट होंगे कैफे होंगे कॉफ़ी होंगी हाईलाइट कर लें आप mobile app can not be restaurant sensor में क्या होगा सेंसर में जी होता है एक्सलोमीटर होता है टाइम होता है ये हाईलाइट कर लें आप ठीक है मील टाइम होता है लंच अलग टाइम से इसी चीज़ को सारा यूज़ करते हुए आप सिर्फ नाम कॉपी करेंगे वहाँ पेस्ट कर देंगे ठीक है आप देखें ऐप विल भी ऐप में क्या होता है यूज़र लोकेशन होती है उसकी एक्टिविटीज़ होती है एडमिन में क्या पास क्या होता है मेंटेनेंस के डाट होते हैं अपडेट होते हैं रिपेयर होते हैं मॉडल होते हैं सब दिया हुआ है इसमें आप जस्ट जाके पेश कर देना आप हम देख लेते हैं आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने वो हाईलाइट की और यहाँ पर आके पेश कर दी हैं अब इसमें बात हो रही है ऐप की एंड यूज़र की और एडमिन की तो अगर आप एक मोबाइल ऐप को देखें सिनेरियो पे एंड यूज़र जो है यानी यूज़र के पास क्या होता है उसके पास लॉगिन का ऑप्शन होगा जैसे पास कोई भी ऐप होगी उसके पास सबसे पास लॉगिन का ऑप्शन होगा उसको लॉगिन करेगा फिर उसके पास सर्च करेगा सर्च में क्या होगा show nearby restaurant cafe यही कहा था असाइनमेंट में यही कहा था आसपास कैफ़े शो कर रहा है रेस्टोरेंट शो कर शो कर रहा है फिर वो व्यू लिस्ट ऑफ मील जब वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद क्या होगा उसके अंदर मील्स वगैरह होंगे मील्स के अंदर क्या होंगे सेटिंग होगी प्रायोरिटीज़ होगी कौन सा वो सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना अगर वो ओके करता है उसके बाद वो उसके अंदर एडिट भी कर सकता है एडिट करने के बाद कर सकता है चेंज शेड्यूल भी कर सकता है ठीक है यानी कि वही बात कि यूज़र जो है अपना शेड्यूल भी मेंटेन कर सके उसके अंदर तो वो क्या करेगा अपना शेड्यूल भी कर देगा अलार्म शो कर देगा कि है नहीं है इन सब के बाद आखिरी वो क्या करेगा टेक डिसीजन कर लेगा यानी फाइनल कर देगा ये तो हो गया एंड यूज़र देखिए जैसे आप ऐप पे हैं तो ऐप क्या कर सकते हैं अगर आप देखें ऐप के अंदर यही दिखाता है सेंसर वगैरह का G P S accelerometer time fine nearby restaurant ठीक है तो यही सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी है उसको सिर्फ शक्ल देनी है ठीक है तो सेंसर में क्या होता है ऐप्स के अंदर क्या होता है सेंसर होते हैं सेंसर से क्या होता है G P S accelerometer time fine nearby restaurant sensor के ज़रिए पता चलता है ठीक है अब इसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है वैसे तो ये एक ही है सेंसर के अंदर भी चीज़ें आती हैं इसको मैं दो यानी दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया एक चार का ये है चार का ये ठीक है अब सेंसर के अंदर सारी ये चीज़ें होती हैं और सेंसर के अंदर ही ये होती है कॉन्टेक्स अवेयरनेस डिसीजन ठीक उसमें क्या होता है उसमें शो लोकेशन दिखाता है डिटेक्ट यूज़र एक्टिव है या नहीं है detect person is busy is busy या फ्री है ठीक है वो चीज़ें यूज़र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा तो उसको मैंने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया काफ़ी अच्छा लग रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़रूरी नहीं है चीज़ें और चीज़ें बैठ कर सकते हैं लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट कहा था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है बस मैंने इसको डिवाइड कर दिया आप चाहे तो इसको इसी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं बीच में सेंसर और बाकी आसपास सारी चीज़ें हैं ठीक है अब चलते हैं आगे एडमिन के पास क्या होता है एडमिन के पास सिंपल आपके पास चार चीज़ें यहाँ लिखी हुई थी यहाँ लिखी हुई है maintain update repair add module ठीक है बेसिकली बस आपने यहाँ रखना है मैनेजर क्या करता है एडमिन क्या करता है मैनेज ऐप करता है क्या करता है उसका ना रिपेयर करता है एड मॉडल करता है मेंटेनेंस ऐप करता है अपडेट ऐप करता है ठीक है आपने मॉडल बनाना है बस ये हो गया काम आपका अगर अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर और अच्छा करते हैं कलर चेंज करते हैं देख के पता चल रहा है ये ऐप का है ये एंड यूज़र का है ये एडमिन का है और मैंने कुछ इसका एक्स्ट्रा काम किया हुआ आप चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं मैंने कर दिया एक्सटेंड एक्सटेंड में क्या होता है देखें फाइंड नियर बाय रेस्टोरेंट ठीक है आप शो एंड यूज़र को कहाँ से शो होगा कि आस पास की शॉप कौन सी है वो कॉन्टेक्ट अवे यानी सेंसर को डिटेक्ट करेगा फायर नियर बाई रेस्टोरेंट इसके ज़रिए यानी लिंक है दोनों का आपस में तो मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया ठीक है अगर एडमिन uh, अगर यूज़र लॉग इन करता है तो जैसी बात है एडमिन के पास उसके राइट्स होंगे वो देख सकता है ठीक है तो इस तरीके से उसको मैनेज कर सकता है पासवर्ड वगैरह गलती वगैरह है या पासवर्ड भूल गया है ठीक है इस तरीके से आगे हैं शो लोकेशन कैसे शो होगी शो नियर पर उसको भी इससे शो हो सकती है दोनों आपकी मर्ज़ी है एक कर दें या दो कर दें मैंने दो कर दी यहाँ पर तक तो चेंज हो जाए ठीक है तो इस तरीके से आप लिंक भी बना सकते हैं तो ये मैंने किसमें बनाया सिंपल मैंने आपको बता चुका हूँ वीडियो भी बनाया ठीक है मैंने ये ऐप यूज़ किए माइक्रोसॉफ्ट वीडियो ठीक है आप इसमें बनाने का सिंपल आसान है आपने करना कंट्रोल एम कंट्रोल एम में न्यू फाइल आएगी ठीक है आप देख सकते हैं मेरी फाइल में और यहाँ पे जाके मैंने लिखा हुआ यू एम एल आप यहाँ आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ठीक है मेरे पास भी इसकी की एक्टिविटीज़ नहीं है मैं यू एम एल क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद सारे इंटरफेस मेरे पास आ जाएंगे ठीक है आप देख सकते हैं एक्टर आ गया ठीक है ये सब सिस्टम आ गया मेरा ये सारा इसको मैंने करते हुए यूज़ किया है और ये इसके मैसेज वगैरह गए लाइने आ गई ठीक है और इसके शेप आ गए सारे मैंने शेप यूज़ किए हैं फाइनल स्टेडी सारे मैंने शेप यूज़ किए हैं ठीक है और और ये मैंने ये शो सब कुछ करते हुए मैंने ये डायग्राम बनाई है ठीक है तो ये आपका असाइनमेंट बन गया आप रही बस सबमिट करवाने के सबमिट कैसे करना है बहुत आसान है इसको मैंने कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया है लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ मैं सेपेस में जाऊँगा सेपेस में जाने के बाद मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी डेस्कटॉप और इसको नाम दे देता हूँ सी एस देन साइन कर देता हूँ देन देन कर देता हूँ ठीक है आप मुझे यहाँ से लोकेशन चेंज करनी है इसको जेपैक में सेव करना है और सेव कर देना है सी एस डैन लिख के ठीक है सी एस डैन और मैं कर लूँगा ओके अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे सेपरेट में क्लिक करूँगा ठीक है मेरा इंटरफ्रेंस आ जाएगा ऐसा अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखिए इमेज पे ऑप्शन में क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे जाऊँगा सी एस के नाम से देखिए हो गया सी एस यहाँ से क्लिक करूँगा यहाँ ओके कर दूँगा देखिए मेरी सारी पूरी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई सब कुछ एक्यूरेट आ गया ठीक है एडमेंट और यहाँ से जाके मैं कर दूँगा सेफ़ ठीक है assignment has been submitted successfully मेरा असाइनमेंट सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली ठीक है तो ये मेरा असाइनमेंट था तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा ठीक है और काफ़ी लेटेस्ट असाइनमेंट इसलिए मिला कि टाइम मुझे सिर्फ संडे को मिलता है तो संडे को मैंने देख के मुझे मिला तो मैंने असाइनमेंट बना लिया बाकी अगर आप कोई असाइनमेंट जमा करवाना मुश्किल हो रही है तो काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे मेल कर दें मैं जल्दी से सेंड कर दूँगा और अगर आपको सबमिट नहीं हो रहा है कोई काफ़ी इशू आ रहा है कुछ लोग का असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें मैं ऑनलाइन हूँ मैं आपको जो है फ़ौरन सबमिट करवा दूँगा या मैं खुद करके दे दूँगा आपको असाइनमेंट ठीक है आप अपनी ई दे दें मैं असाइनमेंट आपको दे दूँगा ठीक है तो मिलते हैं अगले असाइनमेंट में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़